Врезались в объемы, цена ниже не идет. Входим в сделку. Стоп-лосс ставим в район локального минимума. Далее выбираем первую цель и выходим до нее равномерно, если возникают сигналы. После каждого выхода выставляем лимитку ближе к стопу для перезахода. Также не забываем развивать стоп-лосс. По достижению цели рассмотрим вопрос о масштабировании сделки. Данными видео я хочу показать, есть ли смысл пересматривать множество каналов по обучению трейдингу, тратить уйму времени. Также вы можете подчеркнуть для себя принципы, которые я использую в торговле. На канале есть плейлист, ссылочка будет сверху, где более подробно рассказываю о своем подходе к торговле, масштабирую сделки, развиваю take profit и стоп-лосс, а также показываю, как можно с полученным новым опытом улучшать торговую систему. Если ты серьезно настроен изучать трейдинг, ставь лайк этому видео и это принесет тебе как минимум полпроцента к профиту. Объясняю как. Поставив лайк, YouTube будет рекомендовать тебе схожие видео, от которых ты будешь брать недостающие кусочки пазла понимания рынка, проверено на себе. Все в наших руках. sorry. Maybe I can make it right. Said I'm close to baby. We can talk about it. No need to be mad. Hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. i up on a flight sometimes.